Sasa mimi mwenyewe nikasema hichi kitu kilichonipata si cha kawaida mm. na siwezi kukaa tena katika eneo hili mm. Basi nikaanza kuwashauri wenzangu, bwana, turudi nyumbani, hii sehemu iliyofikia ni hapa hapa tu, watulipe hela yetu nusu, tuondoke. Kutulipa akatuambia, sasa mimi siwezi kuwapeleka, itabidi muende nyewe wenyewe nyumbani mm. na sisi njia hatuijui ya kutokea na ni porini sana yani ni kwamba yeye ka kakasirika, kwa hiyo hawezi kutueleza lolote. Hichi kijiji mbona kina mauzouzo? Akasema huku hatujawahi kuona wageni ambao wakaja huku wakaishi wakadumu. Kila anayekuja huku basi atachukuliwa msukule, atafanyishwa kazi na hata rudi nyumbani. Yani kiufupi, rudi nyumbani, ndo amefika. Hmm. Sasa ile kauli sisi ilitutisha sana tukawa tunapata moto sana wa kuondoka katika hiyo sehemu.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 Mm. ni mtoto wa nne katika familia yetu mm. nimepitia changamoto nyingi sana katika maisha mm. ila hii leo nimeamua niitoe kwa sababu ni stori ambayo napenda sana kila nikikaa na mtu niwe namwelezea ni stori ambayo nimepitia maisha ambayo ni magumu sana kwa mtu mwingine kwa umri niliokuwepo nao mimi ambao ni miaka mingapi mimi kwa sasa hivi na miaka ishirini na mbili mm nimetimiza miaka ishirini na mbili lakini nimeanza kutafuta maisha nikiwa kwenye miaka midogo sana. Tuseme utafutaji ulikuwa mgumu sana kwa, mm. kwa umri niliokuwepo nao mm. ikiwa, ikiwa ni umri gani? Nimeanza kutafuta maisha nikiwa na umri wa miaka kumi na saba mm. naanza kujitegemea na naanza kutafuta maisha yani kwa kila hali mm. Maisha nyumbani kidogo yalikuwa ni magumu sana mm kupitia upande wa baba yangu mama yangu pia mm. walikuwa sio watu ambao tuseme kwamba wanaweza wakafanya kazi kubwa mm. wakalipwa kiwango kikubwa hapana walikuwa ni wakulima hmm. huko mm. morogoro tuliani mm. nimemaliza shule elfu mbili na kumi na saba baada ya kumaliza kidato cha nne kama mnavyojua mm. unapokuwa nyumbani maisha huwa yanabadilika tofauti na yale ulikuwa nayo shule mm ukiwa nyumbani unatakiwa huo mtu tofauti yani kuliko ulivyojizoea ukiwa shule. Shule ulikuwa unategemea kupewa na mzazi hela, kununuliwa labda madaftari, kufanyiwa chochote kile kama mtoto mm. Lakini unapokuwa nyumbani mm. basi zile huduma zinakuwa zinakatika mm. kwa wote nafikiri kabisa. Basi mimi nilivyomaliza form 4 ikabidi nirudi nyumbani kurudi nyumbani, kasubiri majibu, kweli majibu yakatoka, Mungu akanijalia hmm. nikapata four ya ishirina tisa hmm. Basi wazazi wakaniita pale, wakanihoji, bwana, vipi unaweza ukaendelea kusoma au tunafanyaje kwa kiwango hichi ulichokipata? mm. Nikamwambia bwana, mimi kiufupi mzee, mi kusoma siwezi yani toka form 1 mpaka nafikia hivi form 4 vitu nilivyovishika kichwani vinatosha mm. siwezi kuendelea tena kusoma mm. labda tu plan kitu chengine cha kufanya mm. basi mzee akaniambia bwana wewe bado sijakuelewa vitu ambavyo unavizungumza kwa mtu mwingine anaweza kuona wewe mjinga mm. mimi nakuuliza vizuri kitu gani tufanye mm. ili wewe uendane na maisha ya sasa wewe unaendelea kukua. Kama kusoma ni kupeleke tena ukalipiti, urudie tena masomo, uanze form 1 mpaka form 4. Nikamwambia ah, hiyo mzee bwana, mimi haiwezekani. Basi tuka tunaendelea na maisha maisha yakawa yanaendelea hivyo hivyo, ananikumbushia tena, nikamwambia bwana mzee, mimi kurudi shule siwezi. Basi tufanyaje? Nikamwambia wewe utavyoamua wewe. Mimi unipeleke shamba sawa, unipeleke wapi sawa, ila kusoma siwezi kwenda. Mm. Akaniambia basi wewe itabidi nikupeleke ukasome English course. Mm. Nikamwambia sasa mimi yani kiufupi mzee katika elimu mi bado staki. Mm. Basi kanifosi sana kwenye kujifunza Kiingereza, ikabidi nitoke nimlizishe tu moyo wake mzee, ikabidi nitoke nikaanza kusoma english course nimesoma kama miezi mitatu hivi nafikiri mm. lakini katika kusoma kule sielewi chochote yani kiufupi kwa sababu nasoma afu mwisho wa siku narudi nyumbani nakutana na makundi makundi ya vijana si unajua tena ushamaliza shule mm. kwa hiyo nyumbani unakutana na watu tofauti tofauti sana basi nakutana naye makundi. Kila na kundi naokutana nao linanipa changamoto kuendana na kundi linavyohitaji. Mm. Nakutana na wavuta bangi, basi itabidi niendane na wavuta bangi. Nakutana na wengine wasomi, basi itabidi niendane na usomi wao. Mm. Basi ilichukua ilichukua miezi mitatu kumaliza English course. Nilivyomaliza pale, wakabidi wanipe mitihani yao kuifanya, nikafaulu, lakini kiwango nilichofaulu ni kidogo sana. Mm. Mzee akaniambia basi wewe itabidi nikupeleke ukasome udreva. Hmm. Nikamwambia baba, udreva mimi bado haijakaa katika damu, siwezi kwenda. Hmm. Basi tukawa tunaendelea na maisha mengine. Baada ya kuendelea maisha, sasa mfukoni mimi sina hata mia, hmm. kwa hiyo itabidi mimi nianze kufanya kazi. Ilikuwa ngumu kabisa, kwa sababu sijawahi kufanya kazi yoyote ngumu toka nimemaliza shule nipo nyumbani, sijafanya kazi yoyote ngumu ya kunitafutia hela mimi kama mimi, zaidi ya kupewa na mzazi. Sasa ilifikia kipindi sasa napata kazi ngumu sana mm. nashindwa kuzifanya, nashindwa kumaliza, hela nayopata ni ndogo mm. kazi gani? nilikuwa kwa sababu kwetu kijijini bwana, tushazoea sana masuala ya vilimo vilimo mm. kuna kuombokeza labda mpunga kwenda kupalia, mm. lakini sasa uwezi ukapewa eneo alafu ukashindwa kulimaliza ukalipwa kile kiwango mm. unabidi tena upewe nusu kwa sababu hujamaliza kazi mm. kwa hiyo hela nilizokuwa napata ni ndogo sana mm. kwao nilikuwa nikipata kidogo nyumbani napeleka bwana mama nimepata buku hii hapa pikeni leo tule hivi tule hivi mm. lakini pia katika ujana pia mm. nadhani unaelewa mm. katika ujana pia kuna vitu ambavyo tunapitia sisi mm. inabidi pia nayo vitumike hela pia ina maana hela zangu mfukoni zitakuwa zinaenda kwa wanawake pia zitakuwa zinaenda nyumbani pia mm. Basi baada ya hapo kupata vijana vijana, kupata urafiki urafiki wa vijana vijana, mwisho wa siku nikapata urafiki wa vijana hao wawili, walikuwa marafiki hao vijana mm. Mimi nimekuja mbeleni tu mm. kuwajua mm. Baada ya kujuana bwana, tumepata kazi, ila kazi yenyewe itabidi twende polini kazi yenyewe ipo poli, yani ni ndani ndani, ni huko huko Morogoro, mm. ila hicho kijiji ambacho tunaenda kufanya kazi ni ndani ndani sana, mm. yani kwa mtu mwingine ukitajua anaweza asipajue. Mm. Basi kabidi tuandae vifaa kwenda kupalia mahindi, kabidi tuandae vifaa, kila kitu. Asubuhi tukachukuana mpaka kwenda eneo husika. Basi kufikia eneo hilo yule aliyetufikisha pale akatuambia, bwana, shamba lenyewe ndo hili. Ukiangalia mazingira, yani jinsi yalivyo, yani ni mazingira ya kutisha sana, yani sio kidogo. Yani kama ni mtu ambaye mgeni akipelekwa lazima ashangae sana, kwa sababu ni mazingira ndani ndani mno, yani ni mapoli. Yani kiufupi, nyumba nilizoziona zilikuwa tatu tu katika sehemu hiyo, nyumba tatu tu na watu waliokuwa wanaishi humo sio wengi, ni wachache mno, yaani unaweza ukawahesabu. Basi kufika kule kuangalia yale mazingira, nikasema hmm, leo huku nilipokuja sidhani kama naweza nikarudi nyumbani, kwa sababu nyumbani tulitoka hatukumwaga hata mtu yoyote zaidi zaidi mimi niliongea na bi mkubwa, bwana, kuna kazi nimepata, ila nataji kutoka. Bi mkubwa akanikataza, bwana, hiyo sehemu unaoenda ni ya mbali sana mm. kwao unaomba kama ni kazi bora ufanyie hapa hapa mm. basi mi nilifanya ubishi tu kumtoroka ehe, nikaenda katika hiyo kazi hasa hiyo sehemu iliyokuwepo ilikuwa ni ndani ndani mno kwa hiyo kazi zilizokuwa zinafanyika mule hata mawasiliano ilikuwa hayapatikani sehemu hiyo mhm. basi siku ya kwanza ile kufika tunaonyeshwa shamba ndo hili mtaanzia hapa, mtamaliza hapa, kuitikia safi. Hasa katika kulala usiku, usiku tumelala na nadhani ilikuwa mida saa saba saba hivi eh, tumetengeza hema letu safi, tumetandika mkeka, kila kitu safi, tumelala. Hasa saa saba ile ilivyofika, mimi na kawaida huwa naamka naenda kukojoa, mm. yaani nishajizoesha hivi basi ikabidi niamke. Sasa mazingira kule ni mgeni mno, kwa hiyo kila ukinyanyuka, ukizunguka nyuma ni poli, ukizunguka huku yani ni mapoli tu yanaanzia, yani nyumba ipo katikati. Basi ikabidi nitoke niende uwani. Kufika basi vichochoroni huko katika kukojoa, <sighs> katika kutazama huku na kule, nikaona kuna kivuli cheusi katikati ya shamba, yani ni hisia kwamba ukiangalia hivi unaweza ukakiona kitu cheusi kipo mbali kama kinakufata hivi ah, ila mi nilipuuzia nikasema ni usiku labda nilivyoamka macho tu katika kutazama tazama, ndio maana nimeona vitu kama vile. Basi kabidi niendelee kukojoa. Sasa kila navyozidi kuendelea kukojoa, hisia zinanipa kwamba kile kitu kinanifata, yani kwa kasi sana hmm. ah ikabidi sasa mimi nishtuke nikiangalie sasa niki, yani nikiangalie kwa macho yangu sasa hichi kinachokuja ni nini mm. yani nilisikia tu upepo wa ajabu sana mm. yani upepo tu ulivuma alafu mimi sikujielewa yani nipo kwenye hali gani basi ile, ile kile kitendo kilivyotokea ikabidi ni nianguke chini nikazima yani kiufupi nimezimia mm. baada ya kuzimia yani kumbukumbu zangu na kuja kushtuka hmm. kwamba nipo kwenye jafafa nimewekwa ehe, nimewekwa kwenye jafafa. Yani jafafa tuseme ni kama mkeka mm. Yani kama umeshindwa kunielewa vizuri, yani ni kama mkeka, ila mkeka ule huwa wanapenda watu wa kijijini kuanikia mpunga, kuanikia mahindi, yani nafaka nafaka Basi baada baada ya hapo kushtuka, nipo kwenye ule mkeka, nikaa najiuliza maswali, ili kuwaje kuwaje mpaka nime nimefika hapa. Kumbukumbu zilikuwa bado ninazo kwamba ilikuja kile kitu kikaniletea ule upepo nikazimia, nikajikuta sehemu ile. Basi katika kuuliza watu wakasema, bwana, sisi tumekuokota, ulikuwa umezimia tu, hatujui ulienda kukojoa. Baada ya kukojoa tukaona tu mtu arudi mm. ikabidi tutoke tuje kukuangalia tukakuta umezimia tumekuleta hapa usiku huo e, usiku, mm. basi ikabidi hiyo mida ya saa saba hiyo mm. inaenda saa nane nane saa tisa huko baada ya kuelezwa kile kitendo ikabidi nipate usingizi lamani jinsi nimechoka sana mm. ikabidi nipate usingizi nilale sasa katika kulala niliota ndoto pia ya ajabu sana mm. ambayo ilinifanya niwe na yani, katika eneo lile nililofika, yani naomba Mungu leo kesho niondoke. mm. Niliota ndoto ni katika masuala yale ya kulima. mm. Niliota yani jembe mm. limeniteleza. Mm. Limekuja limenikita kwenye mguu. mm. Nikaota bonge moja la donda. Mm. Ah, ile ndoto nilishindwa kuitafsiri. Basi kukakucha asubuhi tukachukua vifaa, kila mtu kachukua kifaa chake, tukaingia shambani hmm. lima. Wakati huo ulikuwa ni wa mvua mvua sana. Hmm. Sasa mimi jembe langu ambayo nilikuwa nalitumia hmm. lilikuwa yani sio zuri, lilikuwa linazunguka, yani ukilima linazunguka hivi, ukilima hivi linazunguka hivi. Kwa hiyo mpaka uliekee vitu ulishindilie na misumari au na nini likaze. Sasa kule ni polini sana, hamna vitu kama hivyo, misumari siyo nini, hamna kabidi nichukue miti ile nisukume. Kwa hiyo nalima kwa ku kwa hiyo huwa nalima yani kwa kuli, yani kwa umakini zaidi. Basi tukalima siku ya kwanza, tukalima kidogo, tukarudi pale, tukaandaa chakula, tukala, usiku ukaingia. Baada ya kuingia usiku sasa ikabidi niwe na hofu sana, kwa sababu vitu ambavyo vimenitokea na wasiwasi vinaweza vikajirudia tena. Basi usiku umefika, tumeandaa chakula, tumekula. Katika kulala sasa, hmm. likanyesha mvua la ajabu sana. Hmm. Siku ya pili hiyo hmm. ilinyesha mvua, yani kiasi kwamba pale tulipokuwa tunalala miguu yetu tukinyoosha hivi, yani tunaloa upande huu wa chini wote, tunaloa. Ina maana tunabaki kiwiliwili juu ndo hakiloi basi sasa yale maisha yale da, nikanafikiria sana na, na kwenye hema kwenye hema mliko mnaika nini kitanda au kitu gani yani, yani tuseme ni kama tunaika ni mkeka tunaika mkeka sasa kama mkeke namaana mkeka uliloa sasa yeah, yani kwa upande yani kwa, kwa ufupi sehemu ambayo tulilala sisi hmm. kuanzia miguu inamaana kuanzia pale tulipolala kwenye ule mkeka kuja chini hmm. tunaloa inamaana huku juu akuloi kwa sababu lile hema lime hema yale maji yanapodondoka yanaanzia kwenye miguu yanashuka chini. Ah, hema lenyewe lilikuwa kama fupi, miguu inatoka nje. Ya, ya, ya, miguu inatoka nje. Mm-hmm. Basi nililala kwa tabu sana. Mm. Siku hiyo ilikuwa haina mauzauza yoyote yale. Mm. Basi ilivyofika asubuhi tukafuafua pale, kwa sababu mashuka yale tulikuwa tunajifunika, yani bora ujifunike hivyo hivyo limeloa. Baridi ilikuwa ni hatari sana, yani baridi kiasi kwamba unashindwa hata kujizuia. Basi ilivyofika asubuhi, tukafuafua mashuka tukaanika, ikabidi tuchukue vifaa tuende tena tukalime. Tukaingia shambani lima lima. Bahati mbaya bwana, yale niliyoyaota yakanitokea tena. Lima lima na wewe, jembe likaniteleza, kuniteleza jembe likanikata kwenye mguu, mpaka leo alama bado ninayo likanikata kwenye mguu. Baada ya kunikata, yani lilinikata yani kiajabu ajabu, yani siwezi kute, yani siwezi kutegemea kwamba naweza nikajikata kwa staili ile. Baada ya kujikata, kile kidonda kilikuwa ni yani kimechimbika kiufupi mpaka kuna vimishipa yani sio ni vimishipa sio vinini unaviona vidogo vidogo unaviona yani imechimbika basi ule mguu ulishika ganzi tu nikashindwa kukanyaga yani nikahisi kama haupo sisikii maumivu yani ni ganzi basi watu walivyoona vile wakanichukua huyu akanifunga wakanifunga kanga ile uh, kulikuwa na mikanga kanga tu ya ajabu ajabu unajua kwenye uchafu uchafu wakachukua wakanifunga ili mradi damu zisitoke nyingi wakachukua madawa madawa yao ya kiasili asili wakaniweka pale Uh, mama alikuwepo mmoja tu. tanga iliyotumika ndio ya kwake au ilikuwa ya kwake huyo mama huyo, mm -hmm. ilikuwa ya kwake. Basi baada ya kunifunga hapo, nikarudi kibandani kule, wenzangu wakawa wanaendelea na kazi. Mhm. Basi mimi nikabaki mwenyewe. Mhm. Kile kidonda kilikuwa kikubwa, yaani ilifikia kipindi mpaka nikikiangalia hivi mimi mwenyewe nasema sijui kama kinaweza kikarudi, mhm. kwa sababu kilikuwa kama kimeachana hivi, yaani kwamba kinahitaji kushonwa. Sasa sehemu niliyokuwepo ni ya mbali sana, siwezi kupata msaada wowote wa kidaktari, ni zaidi tu madawa ya kiasili kuchukua kuni kunibandika. Basi kila siku ya pili, siku ya tatu sasa ambayo tunaendelea hivyo, kile kidonda yani ghafla tu kinaanza kutoa harufu ya ajabu, yani nikikinusa hivi, yani hata wenzangu wenyewe walikuwa nakisikia mm. wananiuliza hicho kidonda vipi, mbona kinatoa harufu hivyo mm. ah. Ikabidi sasa mimi mwenyewe niwe na yani, sikuambia ile siri ambayo kwamba niliota bwana, nimeota jembe limeniteleza limenifanyia hivi, sikuambia lolote mm. ile ilikuwa ni siri yangu mm. sasa mm. mimi mwenyewe nikasema hichi kitu kilichonipata si cha kawaida mm. na siwezi kukaa tena katika eneo hili. Basi nikaanza kuwashauri wenzangu, bwana, turudi nyumbani, hii sehemu iliyofikia ni hapa hapa tu, watulipe hela yetu nusu, tuondoke. Yaani kuushauri niliowapa mimi waliupokea haraka, kwa sababu sehemu tuliokuwepo amna ambaye anayejua, hata tukichinjwa amna anayejua nyumbani. Yaani ni kama mtoto amepotea. Basi kuwashauri vile, akasema kweli bwana, twende nyumbani, twende nyumbani, twende nyumbani, twende nyumbani. Tukamuita yule ambaye ametuleta, tukamwambia bwana, sisi tunataka turudi nyumbani, eneo tuliolima ili ili linatosha, kwa hiyo hapa tulipeni tu hela yetu nusu, tuondoke. Hasa hmm. mtaondokaje? sijui na nini. Akaanza sasa kubishana mnataka hmm. mmalize eneo lote, hamwezi kuondoka kama eneo alijaisha hmm. na hela si tutalipana vipi hapa? hayo mambo hayo hatuwezi tukayafanya. Ah, ikabidi sasa mi nirudi kwa wenzangu niwaambie bwana, wanasema bwana, tumalize eneo ndo tuondo tuondoke. Wakasema hiyo haiwezekani, twende wote. Tukaenda sasa kwa bosi, bwana, sisi tunataka tuondoke. Sasa tukaanzisha mtiti, tunataka kuondoka. Bosi baada ya kuona sasa sisi tumechachamaa, ikabidi atulipe, akatulipa nusu tu kutulipa akatuambia sasa mimi siwezi kuwapeleka itabidi muende nyewe wenyewe nyumbani mm. na sisi njia hatuijui ya kutokea na ni polini sana mm. yaani ni kwamba yeye ka kakasirika kwa hiyo hawezi kutueleza lolote mm. zaidi ya kutulipa tuondoke mm. sisi tunataka kuondoka mm. basi ikabidi tutoke na zile hela tukajiandaa kila kila mtu kajiandaa kaoga kavaa ikabidi tuondoke sasa. Hatuelewi tunaanzia wapi, ikabidi tuwaulize watu wa majirani. Ilikuwa nyumba ni tatu na nakumbuka, tukaenda nyumba moja, tukaambiwaje, mkitaka kutoka hapa kwa njia zilizobaki sasa hivi kutokana na maji, kwa sababu ni mvua ilikuwa ni kubwa sana. Njia iliyobaki ni moja ya kupita kwenye maji tu, na hiyo njia kwenye huo mto kuna mamba mara kibao tu watu wanakufa mm. na nyie hiyo njia ndo iliyobaki ya kutoka hapa kufika mnapoenda maana tuliwaeleza kabisa sisi tunaishi sehemu fulani kwa sababu ilikuwa ngumu kila unayemwelekeza hapajui tunapoishi mm. kuna mmoja tu ambaye ndo alikuwa anaendaga na kurudi mm. mm. kumwelezea basi akasema mi nitawaonyesha tu kwa vidole siwezi kwenda baada ya kutuonyesha kwa vidole, bwana, piteni huku, piteni vile, mtakuta mti, mtakuta siu nini Eh, ikabidi tufate alivyotuelekeza. Basi tukatoka mdogo mdogo mdogo mdogo, tukafika kweli kwenye huo mto. Kila mtu sasa anaogopa jinsi ya kuvuka, na njia tuijui, ila tumeona gogo tu, na hilo gogo ndo tumeelekezwa hivyo tupite kwenye hilo gogo, ndo tunafika tunatokea barabarani, tunapata gari la kwenda nyumbani na chini kuna mwamba. Ehe. Ni gogo kubwa sana, yani ni, ni, ni upana sana kwa sababu ule mtu ulikuwa mpana kidogo. Mm. Basi ikabidi tukawa tunajishauri nani aanze kupita. Mm. Kila mtu anamsakizia mwenzake, bwana pita wewe, anza wewe, anza wewe, anza wewe, kwa sababu huo mtu tushapewa habari zake mm. kwamba una mamba. Mm. Basi ikabidi mmoja ajitokeze tu mm. akachukua mti kwa sababu wanasema mamba anaogopa sana mtu akiwa anachomachoma hivi kwenye maji mm. mamba anakuwa anakimbia anaogopa macho yake anaweza yakachomwachomwa choma mm. basi ikabidi nitoke sasa au mmoja sasa akachukua mti akaanza mm. kapita kwenye lile gogo okay? wa pili nikawa mimi watatu akawa mwenzangu maji haijaingia kwenye ah. kidonda Ah, yani kidonda yaani kiufupi kilikuwa kinapata shida kwa sababu mvua zinazonyesha hmm. na maji pia hayo yalikuwa yanaingia. yani, yani kiufupi kilikuwa kina usalama. Mhm, wa kwanza kapita. Ah, wote sasa tukawa tunapita kwenye rogogo Wote kwa pamoja. Kwa pamoja tumeongozana yani hmm. Huyo na mti wake eh, na mti wake kaanza, hmm. sisi tunafuatia. Mimi nimemshika shati yani na maana anapodondoka na mimi nadondoka na huyu huku kanishika shati. Basi ikabidi tuvuke na tulijitahidi maana mpaka tunapita hapo kila mtu moyo unaenda mbio tunasema jamani muda wowote ah, hatujaona chochote kiufupi basi kutoka sasa tulivyovuka ule mto kwenda mbele tumekuta maji mengine tena mm. sijui anatokea wapi tena anakuja kwa spidi yani anapita kwa spidi hmm. sasa mm. tukawa tunajiuza tuelekee wapi mm. kwa sababu mimi nilivyomsikiliza yule aliyetuelekeza kwa vidole mm. nikawa naona kabisa huu katuambia tupite njia hii wenzangu anasema tupite njia hii tukaa tunabishana sasa hmm. huu hmm. tupite ya hii mi na peke yangu nasema tupite ya hii ndi ule ndo ametuelekeza hivi jamani hmm. ila mimi napoelekeza ni sehemu ambayo yani maji ndo yanapotoka hmm. yani kwamba tunayafata maji sasa hmm Wewe na wenzangu Mimi sasa ndo niliyepotea. Uh-huh. Kwa sababu mimi nilikuwa naelekeza kwenye maji yanapoanza huko yanapokuja huko wao wananielekeza njia nyingine maji yanapopita na kwenda barabara nyingine. Basi basi tukawa mabishano yale yakazidi sana, ikabidi sasa tu niwafate wale wawili ambao wanasema siku zote bwana wawili eh, wengi wapi? Mm. Basi ikabidi nipite kwa wenzangu. Mm. Basi tukawa tunaenda mdogo mdogo, kila tunayemuuliza mm, bwana, hii njia inatokea sehemu fulani, anatuambia huku mmepotea, hmm. mnatakiwa mrudi kule mlipokuwa mwanzo, kwenye ile gogo mrudi, kuna njia nyingine ya kupita. Hmm. Ah, ikabidi tutoke tena tuyafate tena maji kwenye ule ule mto ambao tunaogopa mamba. Hmm. Kurudi kule tunatokea tena kwenye shamba lile lile lile ambalo mlikuwa mtaki kurudi. Hatutaki kurudi na tunaondoka. Hmm. Tumerudi tena pale pale. Uh -huh. Bwana, tumepotea, tunaomba mtusaidie. Hmm. Sisi hatupajui, tuelekezeni. Sisi hatuwezi kuwaelekeza kwa sababu nyewe wabishi, mnajifanya nyewe ndio mnajua su na nini. mm. Ah, tukasema hawa wasije kawa wachawi hawa, mm. wanataka watuchukua misukule labda. mm. Eh, kila mtu sasa imani kwake amekosa, anasema jamani, hapa bila kujitahidi, kila mtu anategemea kinga aliyokuwa nayo mwilini. Hmm. Ikabidi basi turudi pale, kurudi pale tukasema bwana, tuweze kukaa tena kwenye, maana muda ulikuwa umeenda. mm tukashindwa kuondoka siku hiyo hmm. ila katika kujishauri tukaambia bwana tunaomba tulale leo kesho hmm. sisi tunaondoka wakasema sawa hmm. ikabidi tulale baada ya kula hivyo kucha sasa asubuhi ukapita vizuri kabisa mm. kulivyokucha nje, unatoka usiku ah, nje aisee kiufupi yani usiku ukiingia eh. yani siwezi kutoka tena basi baada ya kurudi asubuhi sasa kumekucha hmm. tukashauriana bwana jamani hapa bwana mi naona hela hii tuliokuwepo nayo ndogo hmm. tutafute sehemu nyingine hmm. tukafanye kazi tupate hela kubwa tuondoke tukashauriana tena bwana sawa tukampata mmang'ati huyo huyo mmang'ati huyo akatuonyesha shamba lake lilikuwa lina majani yani shamba lake ni kwa jepesi sana katika kulima kwetu mm basi tukapatana pale hela. Baada ya kupatana hela, ikabidi kesho tuanze kazi. Hasa sehemu tulioenda, yani bora sehemu ambayo tuliokuwa mwanzo, kwa sababu sehemu tulioenda ndo kabisa yani ni balaa. Basi kwenda kwa Mang'ati, imefika usiku tumelala. Ah, tukaanza kusikia sauti za ajabu zinaongea kwenye banda huko lakini maongezo alikuwa anaongea ni ya kilugha, yaani kifupi mimi siwezi kuyaelewa, ila wanaongea kwa sauti sana, yaani ni kama watu wanaobishana. Basi ikabidi ikabidi sasa sisi tuwasikilize, maana usingizi tena hauwezi kuja kwa sababu manjegega tunayoyaona, yaani hatuwezi tukayavumilia. Sauti zinatokea nje ndani, Yani zinatokea ndani, lakini ni, ni, yani ni chumba chengine tofauti na tulichokuwepo sisi mm basi sauti zile zikatufanya sisi tusilale mm. tuwe tunazisikiliza tu hasa mm. kumekucha asubuhi amna aliyepata usingizi yani kiufupi mm. kumekucha asubuhi tukashauriana jamani mbona kila sehemu tunayoenda inakuwa kama ina mauzauza mm. mnaonaje tukiondoka mm tumeshauriana pale mangati anatusubiri sasa wakati huo tuende kazini kwenye shamba ile tumeshauriana pale, tukamfata bwana Mang'ati, eh. sikiliza, sisi hatuwezi kufanya kazi mm. tunaona bora tuondoke mm. twende nyumbani, lakini njia tuijui mpaka muda huo mm. akasema sawa, hamna shida, nendeni mm. mimi nitapata vijana wengine wakufanya kufanya kazi wafanye hapo, nyie kama mmesha mmeshaalizia kwamba mtaki, basi nendeni. Ikabidi sasa tukusanye tena mabegi, kila mtu begi lake tuondoke sasa. Tunasema sasa hivi yani tunataka kukutana nalo, sawa. Kila mimi kidonda wakati huo sasa, yani yani kinazidi yani kinazidi kuwa kibaya yani ukikiangalia hivi hata wewe unaweza ukasema yani kama kina dalili yani ile ya kuoza yani ni kibaya yani kiufupi kilivyoachana vile na jinsi yani kilivyo yani kinatisha na dawa hamna anayotumia basi ikabidi tutoke kufika njiani tukakutana na mdada mmoja akatuambia, bwana, sehemu mnaoenda nyie, njia ipo hivi, mnafika sehemu fulani mtakuta mbuyu, mtakuta sehemu fulani sijui kuna duka, mtaulizia pale, watawajulisha sehemu nyingine ambayo mnaweza kufika nyie mkaenda kwenu. Sawa, lakini hivi ni kwa nini hichi kijiji kina mauzo? Ikabidi tumuulize sasa yeye, hichi kijiji mbona kina mauzouzo? Akasema huku wanaoishi ni watu wa huku huku tu. Hmm. Hatujawai kuona wageni ambao wakaja huku wakaishi hmm. wakadumu. Hmm. Kila anayekuja huku basi atachukuliwa msukule atafanyishwa kazi na hatarudi nyumbani. Yaani kiufupi hatarudi nyumbani, ndo amefika kila anayeingia pale. Kila anayeingia, hicho kijiji kipo ndani ndani sana Morogoro. Kinaitwa yani kwa stori tuliopewa sisi, sehemu ambayo tumeambiwa tunaenda kufanyia kazi mm. ni kijiji kinaitwa Diinda, ila Diinda hmm. hicho mm. kijiji tunakiacha mm. ina maana tunaenda ndani ya hmm. hicho kijiji mm. yani sio Diinda tena, tunapapita mm. wao walituelezea, bwana, mtafika sehemu moja inaitwa Diinda. Tukifika pale ndio sehemu hiyo hiyo, lakini sio sehemu hiyo ambayo tumeelezwa sisi, tukaingizwa ndani mm-hmm. Basi baada ya kuingizwa huko tuliishia pale ambapo tunatakiwa he, tukaongea na yule dada. Baada ya kuongea na yule dada, akatuelekeza bwana, anaingia humu, yani kutoka inakuwaga ngumu, na sana sana wengi wanachukuliwa misukule. Hmm. Sasa ile kauli sisi ilitutisha sana, tukawa tunapata moto sana wa kuondoka katika hiyo sehemu. Hmm.